ಆಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಒಂದು ಸ್ಕಾಟ್ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಸ್ಕಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಬ್ರೋ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಒಂದು ಸ್ಕಾಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಬ್ರು ಡೀಪ್ ಇದ್ದಾರೋ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಕಾಡ್ ಹಿಡಿತದ್ನ ಸಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಬ್ರೋ ಸಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಶ್ರವಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕಾಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಓ ಸರಿ ಸರಿ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಕಣ right from over there. Watch out! I'm hit! Help! I'm hit! Help! Clear, ah? I'm hit! Help! Bro, banda, bro, banda, banda. Hey, number 3, come, bro, number 3. What are you doing, bro? I'm hit! Help! Uh, eh, yeah. Eh, number 3, bro. Huh. ಕಡೆ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ಲ ಏ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿಮಿ ಎನಿಮಿ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಬಾ ಕನ್ನಡಿ ನಡಿ ಹೋಗಂ ಬಾ ನಡಿ ಹಿಂಗೆ ನಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ಬಂತು God.